Parashat Vayetze. Nos tenemos en esta parasha un nacimiento de 11 de las 12 tribus. Reuben, Shimon, Levi, Uda, Isahar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher y Yosef. En esta parasha de Vayetze. Como todo el mundo sabe, ha tenido seis hijos. Reuben, Shimon, Levi, Uda, Isahar y Zebulun. Vamos ahora analisar, de acordo a Orahai Kadosh, a sequência dos nomes desses seis filhos de Leá. Então, quando o versículo começa em capítulo 29 e falar sobre, sobre os nomes que Leá dá para seus filhos, então está escrito, Vatar Leá Batelet Ben, no capítulo 3, versículo 32, Vatikra chamou Reuben, chamou seu filho de Reuben, que amerá que Hashem Beoni, que Hashem vê o meu sofrimento, que ata e Evanesh, pois agora me vai amar meu marido. Na sequência, teve uma outra gravidez, Batelet Ben Batomer, e ela disse que chamar Hashem que se não anochi, que Hashem ouviu que eu sou odiada, vai ter ligamedzé, me deu também esse, vai te criar Shimon e por isso chamou lhe de Shimon, de Shmia. E o terceiro filho, Batarot, Bateret Ben, teve un tercer filho, y si Mirabe Ishielai, Ahora me va a meu o e y el ave y la ve que alátilos rosabanim, pues tengo tres tres filhos, que quem cara llamó Levi, por eso llamó Eli de Levi, de Ilave. Batarot, Bateret Ben, la Apamo, Etashem, que quem cara Yehuda. Ahora voy a agradecer a Shem no cuarto filho y di llamó yehuda de Yehuda, de Jodá, Batamot Miledet. Pregunta ahora Jaime Kadosh a orden no está cierta. Primero tenía que haber falado que Hashem escuchó que usó odiada y por Simón y después decir que Hashem vio mi sufrimiento y por Reuben tenía que ser lo contrario. ¿Y cuál es la explicación de un del tercer filho que ahora me va a acompañar mi marido, hasta ahora no acompañó marido? Entonces responde Ogmará, eh, perdón, lo siguiente, que ella, ella tenía essa assim as pessoas falavam na rua que como era ela era mais velha então ela ia casar com o mais velho da Rivka que é essa e por isso ela chorava rezou e, e não era o zivug de Yaakov certo então ela não sentia que era odiada por Yaakov certo ela sentia talvez que não era tão amada por Yaakov por isso quando teve o primeiro filho então ela disse que venha completar a parte que ela é querida agora, querida por Akadosh Baruchu, que ela saiu no Zivug de Jacob, por isso teve um primeiro filho, por isso disse Reuben, Reabe, Oni, que Hashem viu meu sofrimento. Quando Hashem acrescentou e deu mais um segundo filho, então ela disse, Peraí, se Hashem me deu mais um segundo filho, quer dizer que Hashem agora está percebendo que eu estou sendo rejeitada. Estou sendo sinuá, e por isso deu um segundo filho, por isso o segundo deu de Shimon. un para tirar así, ah, y otro para colocar la Gabá. Cuando teve el tercer filho, que él ya sabían que Jacob iba a casar con cuatro mulheres y a ter doce tribus, entonces quiere decir que dividido cuatro da tres filhos, que se completó aparte. Entonces ahora con tres três filhos de Hazaká, y con tres filhos certeza usó Batzugó de Jacob, y con certeza, por eso dice, Apá, ve y Shielai. pois tem uma questão assim. Depois que ela teve terceiro filho e Batzugó, então ela tem o um mérito, talvez, de ser enterrada com Yaakov depois dos 120 anos, o que realmente depois aconteceu. Quando teve o quarto filho, agora ela teve um pedaço a mais, teve uma parcela a mais, porque com o quarto filho, agora ela está já tirando das outras. Então o quarto filho, por isso disse a Pam, Ode et Hashem. Agora vou agradecer a Hashem, especialmente porque agora me deu a mais do que eu mereço. Muito bom. Na sequência, nós damos uma pulada nos Pesukim. Então, quando chega o filho eh, conhecido, que Reuven trouxe os Dudaim, e Rachel pediu os Dudaim, e Lea trocou que Jacob viesse na tenda dela por causa dos Dudaim. Então, está escrita que Hashem ouviu o seu pedido e teve mais dois filhos. Teve Isahar e teve Zebulun. Isahar, o sentido de Lashon, que Isahor se jartija, que eu paguei, ou seja, que Hashem viu, e tem dois sentidos aqui. Que, que ela foi além, ela já tinha quatro filhos, e já fez a sua porção e sua parceira. Ela, mas ela, essa, esse, esse, esse de, vamos chamar assim, desespero de ter mais Shebatim, de ter mais filhos com Yaakov, fez com que Hashem quebrasse essa linha e agora teve mais filhos, ele, te, ele teve mais filhos, ela teve mais filhos, Isahar e posteriormente Zebulun. Pois Hashem viu que ela introduziu a Shifra, deu a Shifra dela para casar, colocar mais uma mulher com o marido, ninguém gosta. Então, teve o Sahar por isso e teve o Sahar por pela própria a querer. E esses são os seis filhos que Leá teve, de acordo à explicação do Rahim Makadosh. Shabbat Shalom.